ازيكم يا جماعه عاملين ايه يا رب تكونوا بخير قناه مصر من قناه New Gaming النهارده يا جماعه هنتعلم ازاي نحمل آه، نحمل ويندوز 10 ونحرقه على فلاش يلا يا جماعه بدل ما نطول عليكم ولا نبدا الفيديو طبعا انا عملت موقع عليا عملت هنا إيه؟ موقع عليا هنا دوت اول رابط للتحميل هنخش هنا اهو ويندوز بينزل دوت برنامج الحرق هنحمله برضو عشان نحرق عشان دوت اللي هنحرق من عليه فليشر اللي هنحرق عليه فليشر نبدأ دلوقتي التحميل تعالوا يا جماعة الحتة دي هتخلص وارجع لكم تاني تعالوا يا جماعة اهو اهو دوت هندوس على كلمة اكسبت ونستنى تاني تعالوا يا جماعة قبل ما نعمل اي حاجة دي مجرد طريقة للحرق بس للحرق بس لكن تسطيب لا هو النهاردة الحرق الحرق بس اهو هندوس بقى ايه مش هندوس هنا update لا هندوس create ندوس next نختار اللغة هنا يا جماعة عندكم كل اللغات عربي وانجليزي وكله انا اسمع انجليزي زي ما هي ويندوز تن تختاروا بقى اذا كان اذا كان الاتنين والتلاتين ولا الاربعة وستين ولا الاتنين مع بعض انا هختار الاربعة وستين وهنعلم هنا ندوس next طبعا يا جماعة احنا مش هن... مش هندوس هنا لأ هنختار اللي هي نسخة الايزو دوس next ونشوف هنسيفها فين انا عندي اكتر مكان فاضي هنا دوت ندوس هنا طب يا جماعة هيرجع لكم آه هنخلص ونرجع لكم تاني عشان هتاخد وقت طويل جدا ورجعت لكم تاني يا جماعة بعد ما خلصنا اهي تعمل لكم الوضع دي كده هندوس هنا هندوس فينش ونستنى دي هنا منت نستنى بس منت بعدين بقى ايه بقى نحط الفلاشة نحطها اهو وافق <coughs> نروح هنا نروح هنا مطرح ما اه استنى نروح الاول برنامج لحد وطرف على الفلاشة بتاعتي ندوس هنا على select نختار المكان اللي احنا حاطين فيه الويندوز ندوس هنا يا جماعة اهم حاجة الجماعة دي تكون ستاشر كده كده ندوس start هقول ان هو عامل format ومش عارف ايه انا موافق ان هو يعني هيعمل format للفلاشة اهو يا جماعة كده ابتدى التحميل هو ما بياخدش وقت هو منت كده دي دقيقتين كده وبيخلص اهو خدش وقت هنا دي بس ال format وهنا دي بقى ايه الفلاش هو بيحطها دلوقتي اهو كده زي ما حضراتكم شايفين مش هياخد وقت هو ما بياخدش وقت خالص هو انا بس ايه هو انا بس عندي النت ضعيف شوية نوقفه يمشي بس كده وارجع لكم تاني اهو يا جماعة عدى يعني شوية عدى شوية يا ما مفضوش كتير هو بس ايه بيطول كده دقيقة ولا دقيقتين زي ما انا قلت لكم اهو ابتدى ان هو يمشي اهو يقف وارجع تاني يخلص وارجع تاني اهو يا جماعة كده بنقول خلص كده خلاص مفضلش كتير اهو في ستة وتسعين اهو سبعة وتسعين آه وشكله كده هيطول أو خلاص كده يا جماعة هانت هانت هانت هانت تسعة وتسعين خلاص تسعة وتسعين نبدأ حل الويندوز ومية في المية وندوس close بصوا يا جماعة بقى ايه بقى الحاجة دي بقى لو شكل اسم الفلاش اتغير بصوا لما تعملوا refresh ساعات هتلاقوا شكل الفلاشة دي اتغير ممكن تلاقوا شكل الفلاشة دي اتغير وممكن لأ اه يا جماعة هنا دي خلاص كده حرقنا عليها ويندوز هنا دي اعدادات الوود السبورت وال setup اهم حاجة يا جماعة يكون ال setup دوت موجود وهنا ال boot اهو المهم يا جماعة الخلفية المتحركة اللي أنا قلتلكم عليها اللي أنا قلتلكم عليها شرحها قلتلكم ليها فيديو شرح وبس كده يا جماعة متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وفعلوا زر التنبيهات ويلا يا جماعة سلام